Жохоо хаалган зүү Өөрөөсөө гадна суун Хурцэн зүгтээ сэтгэлийн минь гадаргуу Өөрийнхөө амьдрэх дөхөө Бусдад таалагдж арахгүй Хилий гэсэн үг агарт гарах дотор дарагдах уу өнгөрснэг өндөрснэг хөдөөснэг бодож туртай дуугаа сонсож олигтой унтаж чадахгүй өгтөө үрээр хүчээр босож хорвоо ертөн зөөрө хоосонд бидний сэтгэл гэдэг гэрэгтэн дархин дотор минь зоочж ижилний нэгэ бас гоочилж агаар ордог цонхыг зоочилж хүнлэм чинь нэгэндээ очиж зовлон жаргал тоочилж халуун цай хөөстө би бууж болох бүхнийг очилж гүхэлтэй уралдаж ядаж байхад дээр нь зам дээр очилж өглөө мандах наад шаргал туяа нүдэн тус санаа алдах дэлхий Миний сүү тагна дотор амтагдж хаяад амьдрал тамлагдж нэгэн хүндээ гацсан эргэлдэж Хизгүү хатуур ёч зөл бүндэж тарих толгоогоо бохирдүүлж Тайлэгчин зургийг бариад хамгийн нүрний игдээд ганцаараа юуш Амьдрал сайхан юм байна гэж хаяа хэсэг бодож Гас нэг цабаан зодож тэр жигээрээ бохирдэж Би минь хохирсож зарим нэг зүйлээрээ олтыг дунд нь тоодогдөг Ухан орш нэг газар сэрж Е Одон Монголд хүм болоод ирж Би Жаргал зовлон амтлал нэгнэж ирж Е цаг хугацаа чи бүхнийг ирж Е Mr. Colomba Dory Game Сихтэн сэр fuck your niggas цаг хугацааг алдаагүй би ачаалхыг суусан учраа буруу зүйл хийж л явдэн те хамаа нэргэл учраа хүмүүсийн дунд нэрэ бодож явсан хусаад ажиллахгүй шүү хамаа бодолтой бай дан хүсэхгүй шүү хами инх тайван бай байд би ч солигдсон миний өрөөндөө э, одоо болоор э, гөлгөнөөр бити хоор э, гүсэл би очиж байна усааны юу би бол cowboy Mr. Call Lock Back хараа лицэн чихэн чин хараа лицэн баан ха